Ach was? Man kann die Schale, noch ich, mit essen. Du kannst sehr gut schälen. Orange oder Mandarine? Ja, yeah, Tomate. Warte, meine Orange kommt auch noch. Cola, Orange. Äh, noch 哎，对。我感觉分常容易，裤子都打湿了。 drink. Das reicht, oder? Ja. Ich dachte, es reicht. <laughs> Boah. Okay, mach ungefähr gleich viel rein in beiden. Ne? Uh. <laughs> Bah. Das sieht irgendwie aus wie Kotze. Fast perfekt. Prost. Wir haben ein neues Getränk erfunden. Wir sind revolutionär.